Salut! Vreau să-ți vorbesc astăzi despre a renova. Am văzut până afiș uh, verbul ăsta. Eu cred că fiecare om trebuie să se autorenoveze. Uh, cred că unii oameni uh, trăiesc toată viața ca și clădirile acelea care au fost frumoase cândva, dar sunt foarte vechi și dărăpănate și se mai poate trăi în ele și trăiesc așa fără să se renoveze niciodată și mor așa, nerenovați, ca să zic așa. Cred că trebuie să ne renovăm. Asta înseamnă pentru mine a renova. Să accepti că ești uh, de nelocuit, uh, de nevizitat și să te renovezi. Pentru tine ce înseamnă a renova? Ciao!